ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም በዚህ ሰዓት ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱና ከዚህ በኋላ ደግሞ ከቀረጻው አስከትሎ ፕሮግራሙን የምትመለከቱ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያት ወገኖቼ እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ በሰላም በፍቅርና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ይህንን ለምታዩ በሙሉ ሰላም ይሁን። ሁልጊዜ ሀሳቦችን ይዘን ስንቀርብ የመጀመሪያና የመጨረሻ መዳረሻችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ ያለውን የጋራ ግንኙነታችንን የጋራ አብሮነታችንን ለዘመናት ቀደምቶቻችን ማለትም አባቶቻችንና እናቶቻችን በተለምዶ በምንለው በቀደምቶቻችን የቆየች ሀገር ፍቅራችን ስለምን ሻከረ? ፍቅራችን እንዲደበዝዝ በዋናነት የኢትዮጵያ ጠላቶች ትርክት አድርገው ያወጡት ምንድን ነው ብለን ስናስብ ዛሬ ተነስተው የሚያስተዳድሩ ይመስል የአጼ ምኒልክን ጉዳይ ማህበረሰቡ ወይም ህዝቡ አሊያም ትውልዱ ባልተፈለገ መንገድ እንዲረዳውና አጼ ምኒልክን ከአንድ ማህበረሰብ ጋር አጣብቆ እንዲያይ ታስቦ የመጣ ነገር ነው። ከዚህ አኳያ የዛሬው ፖለቲካችን፣ የዛሬው ግንኙነታችን መሻከር እምብርት ወይም አስኳል አጼ ምኒልክ ናቸው ብል ማጋነን አይደለም። ስለ አጼ ምኒልክ የተሳሳተና የተዛባ ትርክት ብቅ ማለት የጀመረው ከኦነግና ከወያኔ መመስረት ጋር ተያይዞ የዛሬ ግማሽ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው። ስለዚህ በህቡ እና እጅግ በረቀቀ መንገድ ለግማሽ ክፍለ ዘመን አካባቢ መንግስታዊ ድጋፍና በጀት እየተመደበለት ግን ለሩብ ክፍለ ዘመን ወይም ከ25 ዓመት ላላነሰ ጊዜ በአጼ ምኒልክ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ተካሂዷል። የዘመቻው ግብ አጼ ምኒልክ ስለሚነሱ አይደለም። ቀደም ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የአማራውን ማህበረሰብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በማጋጨት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሄዱ ሰዎች ስለሆኑ በዚህ ላይ መሰረታዊ የሆኑ አግባቦችን አንደኛ በማስረጃ እያስደገፍኩ፣ ሁለተኛ እዚህ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች ልት በአስተያየት የምታነሷቸውን ጥያቄዎች እየመለስኩ የሚሄድበት አግባብ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ደግመው ደጋግመው የተከሉትን የመርዝ መርፌ የማርከሻ መርፌ ወቅቶ ትውልድን ማዳን አንዱ ግዴታችን ስለሆነ ነው አጼ ምኒልክን ማቅረብ የጀመርኩት። እንግዲህ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ የምንለዋለን እንደምታስታውሱት የአፍሪካ ታሪክ በሶስት ነው የሚከፈለው እንደምታውቁት። አንደኛው ቅድመ colonial ነው የሚባለው። ተመልከቱ፣ ከቅኝ ግዛት በፊት በቅኝ ግዛት ውስጥና ድህረ ቅኝ ግዛት ማለትም ከቅኝ ግዛት በኋላ ተብሎ ነው የሚከፈለው። ከአፍሪካ ታሪኳ የጥንት ታሪክ፣ የማዕከለኛው ዘመን ታሪክ ዘመናዊ ታሪክና የቅርብ ጊዜያችን ታሪክ ተብሎ ancient history፣ medieval history፣ modern history እና contemporary history ተብሎ ልክ በአውሮፓውያኑ ተርታ ታሪኳ የተጻፈላት ብቸኛ ሀገርም ኢትዮጵያ ናት። ይህን አንስቸው አላውቅም፣ ግን በደንብ እንድታውቁት የሚያስፈልገው። ስለዚህ የዘመናዊ ታሪክ ጀማሪ ወይም ወጣኔ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። አጼ ቴዎድሮስ የጀመሩትን የኢትዮጵያ ታሪክ አጼ ዮሐንስ አስቀጠሉትና አጼ ምኒልክ ደግሞ በጣም በሰፊው የዘመናዊ ታሪካችን እምብርት ወይም አስኳል ሆነው ወጡ። ማነጻጸርም እንዳስፈላጊነቱ ይቻላል። አንዳንድ ጥያቄዎች በዚህ ዙሪያ የሚነሱ ስላሉ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የአጼ ምኒልክ ስብዕና ምን አይነት ነበር ብለን እንመልከት። አጼ ምኒልክ በስብዕናቸው ሁሉንም ህዝብ የሚወዱ በማህበረሰብ መካከል መከፋፈልን የማይፈጥሩ በእርግጥ የብዙ ሰዎች አጠቃላይ መነሻ ሆኖ ለምሳሌ የእግር ኳስ ቡድን ሲጫወት አካባቢያችንን እንደግፋለን። ዓለም አቀፍ የሆነ ሩጫ ቢደረግ ኢትዮጵያን እንደግፋለን። ሰው አካባቢውንና ራቅ ያለውን ቦታ መደገፍ እንዳለ ሆኖ የአጼ ምኒልክ መነሻ ሸዋ ነበረ። የሸዋ ኦሮሞንና የሸዋ አማራን የሚያቀርቡትን ያህል ጎንደርና ወለጋን አላቀረቡም ወይም ጎጃምንና ቦረናን አላቀረቡም ልንል የምንችልበት የተወሰነ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን የአጼ ምኒልክ ስብዕና እንደሱ አይነት አልነበረም። በመጀመሪያ ደረጃ የምትወዱትን ሰው ቁልፍ ሰው ምንድን ነው የምታደርጉት? የአጼ ምኒልክን ስብዕና ስትሉ ቁልፍ ሰው የመከላከያ መከላከያ ላይ ሚኒስትር አይደለም። አሁን የመከላከያ ሚኒስትር የኤታማዦር ሹም ይለያያል። ያኔ የመከላከያ ሚኒስትርም ጦሩን የሚመራው ኤታማዦር ሹምም ቁልፍ ሰዋቸው ነው። ስለዚህ ቁልፍ ሰው ያደረጉት ጎበና ዳጬን መጀመሪያ ላይ በኋላ ደግሞ ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴን ነው። እነዚህ ሁለቱን ሰዎች ብትመለከቱ ጎበና ዳጬ ሙሉ በሙሉ በዚህ አሁን በያዘን የብሔረሰብ ጦስ ጥንቡሳት ከተነሳን ሙሉ ኦሮሞ ነው ጎበና ዳጬ። ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ደግሞ የኦሮሞና የጉራጌ ድብልቅ እንዳላቸው ይነገራል። ጉዳያችን ጉራጌ ናቸው ኦሮሞ ናቸው የሚለው አይደለም። ነገር ግን ምኒልክ ከተነሱበት የሸዋ አማራ ግን አይደለም። አይደሉም። ስለዚህ ስብዕናቸው አንደኛ እና አብይ አባታቸው ትክክለኛ ታሪክ ይታወቃል። ንጉሥ ኃይለመለኮት ናቸው። እናታቸው አገልጋይ ነበሩ ቤተ መንግስት ውስጥ። ስለዚህ የአጼ የንጉሥ ኃይለ ሥላሴ በኋላም የንጉሥ ኃይለ ቤተ መንግስት ውስጥ አገልጋይ ከነበሩ እኚህ አገልጋይ ሴት መነሻቸው የት ነው የሚለውን ትተን መልካቸውን የንጉሥ ምኒልክን የንጉሠ ነገሥት ምኒልክን መልክ ስንመለከት መነሻቸው ብዙዎች አሁን የሚከራከሩን ሰዎች እጅግ በጣም የተዋቡ ቆንጆ የሆኑ እናት አማራ እናት አላቸው ብለው አንዳንድ በታሪክ ላይ ጥሩ ፍተሻ ያደረጉ እናደንቃቸው ሰዎች ሲከራከሩን አይታችኋል። እውነት እኛ ኃይለመለኮት ውብ ሆነው እንደገና ደግሞ እናታቸው ከአማራ የተገኙ ውብ ቆንጆ ሴት ከሆኑ <laughs> ምኒልክ ውብ መሆናቸው አጠራጣሪ አይደለም። እኛ ውብ የምንለው እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ ውብ ነው። እኔ ራሴ ውብ ነኝ። በጣም በጣም ውብ ነኝ። ጥንቅቅ ያልኩብ ሜትር ከ88 ወይም ከ89 ቁመት ያለኝ አፍሪካዊ መልክ ያለኝ አፍንጫዬ በመጠኑ ተኛ ያለ ከንፈሬ ደባደቦ ውብ መልክ ያለኝ ነኝ። ስለዚህ ውብ ናቸው፣ ግን እንደው ወደ ጥቁር ከሁለት እንትን ምንድነው ቲማቲም እና ቲማቲም ተክሎ ድንች ማግኘት ላይ አልከራከርም። ግን መነሻቸው ስለሆነ በአጭሩ የጦር ሚኒስትራቸው ያደረጉት ኦሮሞ ነው። ከዛ ውጪ ሚኒስትሮቻቸው ወይም አማካሪዎቻቸው ወደ አማካሪነት የሚመጡበት ትልቁ ነገር ብቃት ነው። ምን ይልጋ ብቃት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር በዓለም ታሪክ ውስጥ በጥንቃቄ ከፈተሻችሁ ከምኒልክ በስተቀር ከፍተኛ የሆነ ጦር እያለው ከፍተኛ የሆነ ኃይል እያለው በሚገባ የተደራጀ ሰራዊት እያለው በቀጥታ ወደ ውጊያ ከመግባት ይልቅ አባት እሆንሃለሁ፣ ልጅ ትሆነኛለህ ብሎ ውጊያን በመቀነስ ከስድስት ቦታ ያልበለጠ ተዋግቶ በብሔረሰብ ደረጃ ሰማንያ ነገር ግን ብንሸነሽነው ከአምስት መቶ የማያንስ ማህበረሰብን ስድስት ቦታ ብቻ ተጋጭቶ ትልቅ አገር የሰራ ብቸኛ ሰው አብዬ ምኒልክ እምዬ ምኒልክ ናቸው ወይም ነው አባቴ ስለሆነ። ስለዚህ ስብዕናቸው ጋር ስንመጣ ለምንድን ነው እምዬ የተባሉት ብላችሁ ስታስቡ ወልደ መስቀል ታሪኩ archive አለ። አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ገብተዋል። እዛ ገብታችሁ ማየት የተለያዩ እሳቸውን ታሪክ ማየት ትችላላችሁ። ፍትህ ሲሰጡ በተከሳሽ ቦታ ማን ነው ጭምር በመቆም እባካችሁ ማሩልኝ ብለው የሚለምኑ ናቸው። ውሳኔው የእናንተ ነው። ነገር ግን ማሩልኝ ብለው የራሳቸውን ስልጣን ከሌሎች ጋር የሚጋሩ ሰው ናቸው። ሌላው ምኒልክ የአዲስ አበባን መሬት ባላባቶች የተለያዩ እንግዲህ እንደምታዩት ቅድም እንዳልኳችሁ የኦሮሞ የጉራጌው የከንባታው የሀዲያው የተለያዩ አይነት ባላባቶች ነበሩ። በምኒልክ ጊዜ ባላባት የሚባለው የአካባቢው ሰው ነው፣ ከውጭ የመጣ አይደለም። አንድ ጊዜ አቶ በቀለ ገርባ ተናግረውታል። እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ያሉት ባላባቶች በሙሉ ኦሮሞዎች ናቸው ብለው ተናግረዋል። ተመልከቱ፣ ምኒልክ በኢትዮጵያ ውስጥ የፌዴራሊዝምን ጽንሰ ሀሳብም ያመጡ ናቸው። እያንዳንድህ በውስጥ ጣልቃ አልገባም፣ አካባቢን ታስተዳድራለህ የአካባቢ ገዢ አንተ ነህ። ነገር ግን በእኔ ስር መሆንህን ለማሳየት በአመት ግብር ትልካለህ። በጣም መለስተኛ ግብር ነው የሚቀበሉት። የአካባቢው ባላባቶች ነበሩ እንትን የሚሉት። ስለዚህ በሰው አስተዳደር ውስጥ ጣልቃ የማይገቡ ኢትዮጵያን በተረጋጋ መልኩ በአንድነት ለመምራት የሚፈልጉ ሁሉንም በጋራ የያዙ ናቸው። ሲከፋፈሉ መሬት ምንድን ነው ያሉት? ኧረ ምኒልክ ጥሩ ጥሩን መሬት እኮ ይዘውት ጨርሰዋል እነዚህ ባላባቶች ሲሏቸው ምንድን ነው ያሉት? መሬት የእግዚአብሔር ነው። እኔ መሬት አያስፈልገኝም፣ ያለሁት የምኖርበት ቤተ መንግስት ይበቃኛል፣ ውጭ ላይ ምን ያደርግልኛል? ይህንንም ጥዬው ነው የሚሄደው ብለው ይሄው ዛሬ ብዙዎቻችን ገብተን የምናየው ግዙፍ ቤተ መንግስት ሆኗል። እስቲ መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ ከሚለው መጽሐፌ ላይ ስለ አፄ ምኒልክ እንደው አንዳንድ ነገር ላንሳላችሁ። ከወለጋ ጋር እንመልከት። አሁን አፄ ምኒልክ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ያለው ወለጋ አካባቢ ነው። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ወለጋ ላይ አጼ ምኒልክ ሲሄዱ አንድም ጥይት አልጮህም። እንደው በደንብ እንግዲህ ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ መሰለኝ የሚባለው እናንሳው። ወለጋ አንድም አይነት ተኩስ ከአጼ ምኒልክ ጋር ያላከናወነ ከመሆኑ በላይ በዘመቻቸው ላይ ከሸዋ ኦሮሞ ቀጥሎ ዋነኛው ተዋናይ የነበረው የወለጋ ኦሮሞ ነው። ግጭትም አልነበረም፣ ቁርቁስም አልነበረም። ኩምሳ ሞሮዳና በኋላ ገብረ እግዚአብሔር የክርስትና ስም ያደረገው ጆቴት ሁሉ የወለጋ አስተዳዳሪዎች የሚኒሊክ ቀኝ እጆች የነበሩ ናቸው። ምንድን ነው ያደረጉት ምኒሊክ? እንመልከት። መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ ገጽ 238 ላይ ስናይ እንዲህ ይላል። ንጉሥ ምኒሊክ በ1878 ጎበና ዳጬን ወደ ወለጋ ልከው ከኩምሳ ጋር እንዲነጋገሩ አደረጉ። ተመልከት፣ ጎበና ዳጬን የላኩበት ምክንያት ኦሮሞ ከኦሮሞ ጋር በቋንቋው ይወያይ፣ በቋንቋው ይነጋገር የሚል ነው አደረጉ። ጎበናም በምኒሊክ ሀሳብ ከኩምሳ ሲናገሩ በሰላምና በፍቅር ብትገቡ መሬቱ የእናንተ ነው። ተመልከቱ በሰላምና በፍቅር ብትገቡ መሬቱ የእናንተ ነው። በወለጋም ከኩምሳ በላይ የሚሾም ሰው የለም። አያችሁ፣ በወለጋም ከኩምሳ በላይ የሚሾም ሰው የለም። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እራሳችሁን በውስጥ ጉዳያችሁ ማንም አይገባም፣ የምታስተዳድሩትም እናንተ ናችሁ። ከኩምሳ በላይ የሚሾም ሰው የለም ካሉ በኋላ አገሩንም የምታስተዳድረውና የምታስገብረው አንተው ባላባቱ ኩምሳ ነህ። ተመልከቱ፣ መሬቱንም የምታስተዳድረው ህዝቡንም የምታስተዳድረው የምታስገብረው አንተው ባላባቱ ኩምሳነ ነህ። ለምኒልክ መገዛትን የምታስታውቀው በአመቱ ለምኒልክ ትገብራለህ። ተመልከቱ፣ ይህን ያሉት አንድ። ሁለተኛው አጼ ምኒልክ ብዙ ጊዜ ከሚነሳባቸው ነገር አንዱ እና በጣም ሰፊው የአገሬ ሰው ሰው አትግደል፣ በሌላ በጸያፍ ስሙ ኦሮሞም ቢሆን ብለዋል፣ ኦሮሞም ቢሆን ብለዋል በሚል ምኒልክን ይከሷቸዋል። ኦሮሞን እንዳንቋሸሸው አድርገው ባለቤታቸው በአፈና ማናት የሚለውን ትተን በእናታቸው ወገን ምንድናቸው ምኒልክ የሚሉት የሚለውን ትተን ነገር ግን እውነት ያሉት ነገር ምንድን ነው? እሳቸው የሀገሬ ሰው ሰው አትግደል ኦሮሞም ቢሆን ብለዋል የተባለው ነገር አንድም መዝገብ ላይ አንድም ጦማር ላይ አንድም ሰነድ ላይ አናገኘውም። ያሉት ግን ቃል በቃል ይሄን ነው። ገጽ 247 እንዲህ ይላል። ይድረስ ከአባ ጅፋር በአዋጅ ያለ በአዋጅ ተጽፎ የተቀመጠ ዛሬ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሊያየው የሚችል በኩረ ጽሁፍ ነው። ይህንን የደንብ ወረቀት ጽፈንልሃል። ከጃንጀሮ ወደ አንተ ሀገር የመጣውን ጋላ ከእንግዲህ ከእጅ ገባልኝ ብለህ ልብ አድርጉ። ከጃንጀሮ ነው የሚሉት። ጃንጀሮ ዛሬ የም የምንላቸው እንትኖች ናቸው። እሱን ራሱ በክፋት አልገለጹትም። በወቅቱ ይጠራበት የነበረው ስም ጃንጀሮ የሚባለው ዛሬ የሚባለው የደቡብ ብሔረሰብ ጋላ በሚል ስያሜ ይጠራ ነበር። ስለ ቃሉ የትመጣ ስለመሳሰለው ብዙ ክርክር ገላ ገባ ከሚለው ጋላ ግመል ከሚለው ከተለያዩ ነገሮች ገላገላ ብለው ከመግባታቸው ጋር ልናያይዝ የምንችልበት እድል አለ። ግን በኋላ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንደና አለቃ አጽመ ጊዮርጊስ አይነቶቹ በመጥፎ ስለተረጎሙት መጥፎ ሆኗል። እንዲህ ነው የሚለው ጃንጀሮ ወደ አንተ ሀገር የመጣውን ጋላ እንግዲህ እጄ ገባልኝ ብለህ ጭቦ አድርገህ ባሪያዬንህና አንተንም ልበድልህ ልጅህንም አምጣና እንደ ከብት ልሽጠው ልለውጠው አትበል። ይህን ያህል ዘመን አባቶቻቸው ከአባቶችህ ልጆቹ ከአንተ ጋር አብረው ኑረው ባሪያ ሊባሉ አይገባም። በአደባባይም ባሪያ ነው እያልክ አትሟገት። የሰው ባሪያ የለውም። ተመልከቱ፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። ምኒልክ እንዲህ ነው ያሉት፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን፣ የሰው ባሪያ የለውም። ባሪያ ነው እያልክ አትሟገት። እነዚህ ሶስት ቃላት እየደጋገሙ ሲያነሱት አላቸው። የሰው ባሪያ የለውም፣ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን፣ ባሪያ ነህ ብለህ አትሟገት ብለው የሚከራከሩት ማንን ነው? አባጅፋርን ነው። አባጅፋር ማን ናቸው? ኦሮሞ ናቸው። ምን ያደርጉ ነበረ? የደቡብ ማህበረሰቦችን እያያዙ በባርነት የሚያስቀምጡና በባሪያ ንግድ ወደ ውጭ የሚሸጡ ነበሩ። ይሄ ነገር ምኒልክን አስቀየማቸው። ስለዚህ መቀየማቸውን በጦርነት አይደለም የገለጹት። በስምምነት እጅግ በተረጋጋ ሁኔታ የጅማ አባጅፋርን ይድረስ ከልጄ እያሉ ተመልከቱ። ለልጄ ጅማ አባጅፋር ብለው ይጽፉለትና እንደገና የሚለው እኒ የሰው ባሪያ የለውም ካሉ በኋላ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። እንዴት ደስ ይላል! ምኒልክ እንዲህ ነው ያሉት ገጽ 247 ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። ተመልከቱ፣ እኔም ባሪያ ነኝ የሚለውን ነገር ያስገባሉ። እግዚአብሔር ከሰው መካከል አልቆ ሲያስገዛ ጊዜ በሰው መጨከን አይገባም። ተመልከቱ፣ ምኒልክ እንኳን ሊጨክኑና በሰው ላይ አደጋ ሊያደርሱ እንኳን ጡት ሊቆርጡና ሊያስቆርጡ ቀርቶ በሰው መጨከን አይገባም የሚሉ ናቸው። ጨክነው ቢሆን ኖሮ ይህንን ቃል ደፍረው ከአኖሌ በኋላ ከጨለንቆ በኋላ ባልተናገሩት ነበር። በደንብ አድርጋችሁ አስተመልከቱ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን ይሉና እግዚአብሔር ከሰው መሃል ከሰው አልቆ ሲያስገዛ ጊዜ በሰው መጨከን አይገባም ይላሉ ምኒልክ። ጨካኝ አልነበሩም። በጣም ርህሩህ፣ በጣም ደግ፣ አሳምነውኝ የምወዳቸው አሳምነውኝ የማከብራቸው ባለ ታሪክ ናቸው። እንደውም እንዲህ ያሉ ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል። ተመልከቱ ጦርነት ላይ እንዴት ተጠንቅቀው እንደሚገቡ እንዴት ተጠንቅቀው ሰው እንዳይጎዳ እንደሚያደርጉ በደንብ ማየት ይቻላል። ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል አሉ። እድሜ ጠግበው ነው የሞቱት። እግዚአብሔር ይመስገን። እውነትም ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል። ከኔም ጋር በእግዚአብሔር ቸርነት ጎንደሬ ሁሉ ተሰብስቦ እዚህ ሸዋ መጥተው ተቀምጠዋል። ተመልከቱ። የሸዋ ኦሮሞን ሸዋን ራሳቸውን የራሳቸው ነው የሚያደርጉት። ምክንያቱም ሸዋ የሁሉም አንድ ላይ ማቅለጫ እምብርት ወይም ደግሞ ማዕከል ናት። ሁላችሁም እንደምታውቁት የማክዙማይት ስርወ መንግስት ነበር። የሸዋ ሱልጣኔት የምንለው የኢፋት ስሮ መንግስት ነበር፣ የአዳል መንግስት ነበር፣ ሀዲያ ነበር፣ ሶማሌዎች ነበሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ሸዋ አሁን የሁላችንም ናት ስል ታሪካዊ ማስረጃዎችን ጠቅሼ ነው ከእኔም ጋር በእግዚአብሔር ቸርነት ብለው ማንን ነው የሚያስቀምጡት? ጎንደሬን ጎንደሬን ውጭ አድርገው ነው ተመልከቱ። እዚህ ሸዋ ተቀምጧል። አገሬ ልግባ ያለ እንደሆነ ባሪያ ነህ ተብሎ ልያዝ ነውን? ተመልከቱ። ጎንደር ሀገሬ ልግባ ያለ እንደሆነ ወደ ጎንደር ልመለስ ያለ እንደሆነ ባሪያ ነህ ብዬ አልይዘውም እኔ ጋር ተቀምጧል ይላሉ። ተመልከቱ፣ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። በጣም ነው ማዝ ነው። ዳግም ወደደው ተመቸው ቦታ ላይ ይቀመጣል እንጂ ከአንተ ጋር ተነስቶ ይላሉ። ወደ ጃንጀሮ ብሄድ ወደ ሌላ ወደ ወገደደው ሀገር ብሄድ የኔ ዜጋ ነው ብለህ ልትይዝ አይገባም። የጃንጀሮ ሌላም ሀገር ሰው አንተን ወዶ ወደ አንተ ሀገር ቢገባ የጃንጀሮም ሀገር ሌላውን ገዢ ሁሉ የኔ ዜጋ ነው ብለህ አየ አትያዘው። ድሃው እወደደው እተመቸው ቦታ ይደር። እንግዲህ ምኒልክ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጽሐፌ ላይ እና በተለያዩ ጦማሪዎች ላይ እንደተደግሰው እንደተደጎሰው ድሃው ወደደው እተመቸው ቦታ ይደር። በአንተ ውስጥ ጉዳይ ገብቼ አላስተዳድርም። ማንም ግብር የማይሰበስብ በዓለም ታሪክ ውስጥ እስከ ዛሬ የለም። ማዕከላዊ መንግስቱ ነው። የተለያየ ነገር ይሰራል። ከዛ በኋላ የሰበሰቡትን ግብር በአመት አንዴ ግብር ትልክልኛለህ ካሉ በኋላ እምዬ ምኒልክ የሰበሰቡትን ግብር ምን አደረጉበት? ግብሩን በሉት፣ ግብሩን ዋጡት፣ ግብሩን ወደ መቃብር ይዘው ሄዱት ምኒልክ ወደ መቃብር ይዘውት የሄዱት መልካም ስማቸውን መልካም ዝናና በአፍሪካ የታፈረች ታላቅ ሀገር ናት ምኒልክ። ማንም ሰው ምኒልክን መናገር የማይችለው አጠገባቸው ቆሞ ስለ ምኒልክ ዝቅ አድርጎ መናገር የማይችለው ዛሬ እናንተ የምትሉትን ግፍ የምትሉትን ነው። የሆነውን አይደለም። የሆነማው ነው። የሆነውንማ ይኸው እየነገርኳችሁ ነው። እናንተ የምትፈጽሙትን ግፍ ምኒልክ ሰምተውት አያውቁም። ቢኖሩ ምን ይሉ ይሆን? ምኒልክ ቢኖሩ በህይወት ቢቆሙ በሳቸው አስተዳደር ስለ ይሄ ቢፈጸም ከቶ ምን ይሉ ይሆን? በሰው መጨከን እድሜ ያጎላል፣ እድሜ ይቀንሳል። ድሃው የወደደው የተመቸው ቦታ ይደር። በውስጥ ጉዳያችሁ ጣልቃ አልገባም። ባላባቱ አንተነ በቀለ ገርባ መስክረውታል። በአካባቢ ባላባት ኦሮሞ ብቻ ነው፣ አንድም ሌላ አልነበረም ብለዋል። ይሄ ናቸው ምኒልክ፣ ይሄ ናቸው ዛሬ ይሄን የሰበሰቡትን ግብር ዘመናዊ ስልጣኔዎች በሚል ከገጽ 242 ጀምሮ እስከ ገጽ 244 በስፋት አስቀምጨዋል። ይሄን ሳነሳ አልውልም። 1883 1876 ለት ማረፊያ ገና ገና ታች እያሉ ለት ማረፊያ የሚባል ሰጥተው የመጀመሪያውን geographic mission የተቀበሉት ምኒልክ ናቸው። 1883 ከ Count ፔትሮ አንቶኒሊ ጋር ያደረጉት ውይይት ውይይት የንግድ የሰላምና የመሳሰሉት ነው። ስለዚህ ምኒልክን በአጠቃላይ አሁን ጥያቄዎች የፈለገ ሰው ማንሳት ይችላል። ጥያቄዎች እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ወዲ ንጉሴ የሚል አለ። እዚህ ጋር ጥሩ የሆነ የልብ ምልክት እያሳየ ነው። ከሱ ጀምሮ ጥያቄዎች አንስታችሁ መነጋገር እንችላለን። አጼ ምኒልክ ላይ የሚነሱትን ትርክቶች ታዋቸዋላችሁ። አሁን ጡት ቆረጡ የሚባለውን ትርክት እንዴት አድርጌ ላፍርሰው መሰላችሁ? አንደኛ በዚህ በመራራ እውነት መጽሐፌ ላይ እንዳሳየኋችሁ በሚገባ ለሰው ባይጨክኑ በሰው ላይ እድሜ ይሰጣል ማለታቸውንና ጭካኔ በጣም የተወገዘና የተረገመ መሆኑን መናገራቸው አንድ ማሳያ ነው። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ውጊያ የተካሄደው ከወላይታ ጋር ወላይታ ጡት አልቆረጡም። ወላይታ ጡት ሳይቆርጡ አኖሌሌ ጡት የሚቆርጡበት አንዳች ጠብታ አመክንዮ የለም። በደንብ አስተምሩት ባካችሁ ትውልዱን። እዚህ ጋር የምናገረው በሻይ ቤት፣ በተለያየ ቦታ፣ በመዝናኛ ስፍራ፣ በተለያዩ ጊዜ ፖለቲካዊ ውይይት ስታደርጉ መከራከሪያ እየሆኑ የመጡት ምኒልክ ስለሆኑ ቪዲዮን አሳዩቸው። እኔ አልጠቀምበት፣ አምስት ሳንቲም አልወስድበትም። በነፃ ለህዝብ የምሰጠው ነገር ነው። ሰይ ወላይታ ጡት ይቆርጡ ነበር አልቆረጡም በሏቸው። ከወላይታ ቀጥሎ ከፍተኛ ውጊያ የተካሄደው ጠንካራ ከነበረውና በርካታ የደቡብ ግዛቶችን በጉልበት ያስገብርና ይጨፈልቅ የነበረው ራሳቸው የካፋ ልጆች የጻፉት አለ። የካፋ መንግስታት አጭር ታሪክ በሚል በቀለ ወልደ ማርያም አዴሎ ጓደኛዬ በታሪክ ትምህርት ማስተርስ ዲግሪ ያለው አሜሪካና ኢትዮጵያ የሚኖር በሚገባ ገልጿል። እዛ ጋር አስቀምጧል። ከካፋ ጋር ነው የተደራጀ ስለነበር ሁለተኛው፣ ሌሎች የተበታተኑ ናቸው። ከፍተኛ ውጊያ የተደረገው ከፋ ላይ ጡት አልቆረጡም። ጡት አልቆረጡም አይደለም፣ እጅም አልቆረጡም። ምንም ነገር አላደረጉም። የሚነሳ ነገር የለም። ምኒልክ ላይ በሰው መጨከን ክፉ እንደሆነ ነው የሚናገሩት። ጦራቸውን አስጠንቅቀው ነው የሚልኩት። ስለዚህ ከፋ ላይ ጡት አልተቆረጠም። ሶስተኛው ጨለንቆ ነው። የጨለንቆ ውጊያ ከሀረሪ ጋር የተገናኘ ነው። ኤሚር አብዱላሂ ጋር 1887 የተደረገው በግሪጎሪ ዘመን ቀመር ጨለንቆ ላይም ጡት አልተቆረጠም። ፈለጉና የጡት መቁረጥ ትርክ ትሰሩና በጽሁፍ <laughs> ለመርዝነት የታደለውን የሥነ ጽሑፍ ብቻ ሰው የታሪክ ሰው ያልሆነውን ተስፋዬ ገብረ እባብ ወይም ግብረ እባብን ቀጠሩና የቡርቃ ዝምታ በሚል የጥላቻው ጫፍ ምንድን ያለው የቡርቃ ወንዝ ራሱ አማራ በመምጣቱ ተከፍቶ ከላይ መፍሰሱን ትቶ ከስር መሬት ለመሬት ሄደ በማለት ግሪጎሪስ ታንተን ለጅምላ ጭፍጨፋ ሰዎችን ማዘጋጀት ላይ ያስቀመጣቸውን አስር ደረጃዎች በሚፈጽም አግባብ ሆነ። ታዲያ ይሄ ከሁሉም ጋር ተሰናኝቶ የኖረው የአማራ ማህበረሰብ፣ የሸዋ ኦሮሞ ማህበረሰብ በሌላው በከፍተኛ ደረጃ እንዲጠላ የተደረገው ይሄ ነው። ሌላው ሌላው አሁን የአማራ ማህበረሰብ በየቦታው እየተጎዳ የሚገኘውን ካያችሁት ማን ነው በአኖሌ ጦርነት ላይ ያልተሳተፈው ነው። ይሄ በደንብ ልትይዙት ይገባል። ሶስተኛው ነጥብ አኖሌ ላይ ጎጃም አልተሳተፈም፣ ወለጋ ነው የተሳተፈው፣ የሸዋ ኦሮሞ ነው የተሳተፈው። ደቡብ ነው የተሳተፈው። ጅማ፣ ጎማ፣ ጉማ፣ ሊሙን፣ አርያና ጌራ የተባሉ የግቤ ኦሮሞ ግዛቶች ናቸው የተሳተፉት። እነዚህ ናቸው ዛሬ አርሲ ውስጥ ያሉት። የምታገኟቸው ኦሮሞዎች በሰፊ ቁጥር የምታገኟቸው እነዚህ ናቸው። ጎጃም የለም፣ ጭራሽ አንድም ጎጃም የለም። ምክንያቱም ጎጃም አኖሌ ጦርነት ሲካሄድ ብዙ ሰዎች የሚስቱት ነገር የአኖሌ ግጭት ሲካሄድ የአኖሌ ጦርነት ሲካሄድ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የነበሩት አፄ ዮሐንስ ነበሩ። ቀጥሎ ሶስት ዓመት ኖረዋል። ከአኖሌ በኋላ ከጨለንቆ በኋላ ሁለት ዓመት ኖረዋል አጼ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥትነት። ስለዚህ ጎጃም ከአጼ ዮሐንስ ስር ነበረ፣ በአጼ ዮሐንስ ስር ነበር። ከምኒልክ ጋር የሚጋጭ ነበር። ሊሙ ላይ ተዋግቷል፣ ልምባቦ ላይ ተዋግቷል። ጎንደር አልነበርም ጭራሽ። አኖሌ ምን እንደሆነ አያውቀውም። ወሎ አኖሌ ምን እንደሆነ አያውቀውም። ስለ ከየት መጣችሁት? አማራው ተነስቶ ዘመተ የሚል ትርክት እንዲኖር በሚያስችል አግባብ ሲጀመር አማራው አካባቢ ያለው የሚያስቀው ነገር ስለ ምኒልክ ስናገር አማራውን ለማደንዘዝ ነው የሚለው ወያኔዎች ናቸው ቀምሞ የሰጧቸው። በጉ መንጋ ይነዳል። ምን እንዲታሰብ ነው? ምኒልክ የአማራ ብቻ ናቸው ተብሎ እንዲታሰብ። አማራውን ለማደንዘዝ ነው ከተባለ ምኒልክ የአማራ ብቻ ናቸው ማለት ነው። በጣም እኔ ሰው ያለው የአእምሮ ድርቀት ያሳዝነኛል። በጣም ያሳዝነኛል። የአእምሮ ድርቀት፣ የአእምሮ መቀንጨር፣ የአእምሮ መቀጨጭ አማራውን ለማስተኛት ነው ሲሉ ምን እያሉኝ ነው? ምኒልክ የአማራ ናቸው እያሉ ነው። እኔ ግን የኔ ስለሆኑ ነው። ምኒልክ አባቴ ስለሆኑ ይሄን ሀገር ስለሰጡኝ በቅኝ ግዛት አልተገዛሁም ብዬ እንድናገር ስላደረጉኝ የአፍሪካ የነፃነት ክብር the source of pride and respect for the black population at global level በዓለም አቀፍ ደረጃ የጥቁር ህዝብ ክብርና ኩራት የሆነች ሀገር የሰጡኝ ስለሆነ a giant ahead of his time ስለሆኑ ነው። አብርሃም ሊንከንን አሜሪካውያን በሙሉ ነው የሚኮሩበት። የአንድ አድርገው አይሰጡትም። እንደ አሜሪካ diverse population ያለበት የለም። የ World Almanac ን በየአመቱ የሚወጣውን ተመልከቱት። diverse የሆነ ህዝብ ያለው አሜሪካ ነው። አብርሃም ሊንከን እኛ ነው ይላሉ። ከአብርሃም ሊንከንም ጋር ላነጻጽርላችሁ ሌላ ነጥብ። አብርሃም ሊንከንና ምኒልክን ስታያቸው ምኒልክ ባርነትን አጠፉ። እንደውም አዋጅ ላነብላችሁ እችላለሁ ከዚህ ላይ አውጥቼ ጭራሽ የባሪያ ንግድ እንዳዋጣ ስትሰሙ ዳር ዳር ያለው ሚስቱንም ልጁንም ጭምር ይሸጥ ጀምር። ተመልከቱ፣ ሰው በሚስትና በልጁ ከዛሬ ጀምሮ ባሪያ ስትሸጥ ባገኘ ይሄንን ነው ማደርገው ብለው የጻፉት አዋጅ የተጻፈ የተቀመጠ አለ። ልብ ወለድ አይደለም፣ ተረት ተረት አይደለም። ምኒልክ የተናገሩት ተጨባጭ ነገር አለ። ስለዚህ አብርሃም ሊንከን ግን ምንድን ነው ያለው? 1863 ላይ Emancipation Proclamation ሲያወጣ 1863 ሆም ስቲል ሲያወጣ በቃ ባሪያ መሆናቸውን ብቻ እንተው፣ ግን ጥቁሮቹ ከነጩ ጋር ቢሮ መስራት አይችሉም ነው ያለው። ቢሮ ገብተው መስራት ባይችሉም ምንም እንኳን እንደ ነጩ ያስተሳሰብ ደረጃቸው ትልቅ ባይሆን ብሎ ተሳድቦ አብርሃም ሊንከን ዛሬ በዓለም ላይ እንደ ትልቅ ነገር ይታያል። ተሰድቦ ነው እኮ ጥቁሮች መቶ ዓመት ልብ አድርጎ 1863 ይህንን ብሎ እስከ 1963 እስከ መቶ ዓመት ጥቁርና ነጭ አንድ ክፍል አይማርም። አብርሃም ሊንከን የጥቁሮችን ባርነት ይቅር አለ እንጂ አላስቀረላቸው። አንድ ክፍል አይማሩም ከነጮች ጋር ቢሮ ገብተው መስራት አይችሉም። ከነጭ ጋር እኩል ናቸው ተብሎ እንዲወሰዱ አብርሃም ሊንከን አላደረገም። ብቸኛ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ብጣሽ መሬት ሰጣቸው፣ ከእጅ ወዳፍ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ጥቁሮቹ አሜሪካ ውስጥ የምናየው ኑሮ ይኖራሉ። ይህን ስላለ ብቻ እንደ ግዙፍ ነገር ይታያል። አብርሃም ሊንከን ሊንከንና ምኒልክን ብታወዳድሯቸው ጭራሽ አይገናኙም። አብርሃም ሊንከን የተሰራ ሀገር ነው የተረከበው። ምኒልክ ግን ያልተሰራ ሀገር ተረክበው በሚደንቅና በሚያስደምም ሁኔታ ዘመናዊ ትምህርት አምጥተው ዛሬ የሚሰድቧቸው ሰዎች ምኒልክን እሳቸው ናቸው ያስተማሯቸው። ምኒልክ ባይኖሩ ኖሮ አባቶቻቸው ነጭ ተሸክመው እንደውም አልቀው ምናልባት እነሱ በትውልድ ኖሩ ይችሉ ነበር። ስለዚህ ምኒልክ እጅግ በጣም የተለዩ ሰው ናቸው እና አህመድ አበሽ ትክክል ላይ ጀግና ኑርለን ይላል። ጥያቄ እየጠበቁ እየጠየቅኩ ነው። እባካችሁ እስቲ ጥያቄ እየጠበቅኩ ነው። ወደ ላይ የመጣ ካለ ትክክል ላይ የኔ ጀግና ኑርልኝ ነው የሚለው ግርማ ስለ አጼ ሱስኒዮስ እና ስለ አጼ ፋሲል እና ስለ ኦሮሞ ጀግና አብዲሳ ጋር ቢነግሩን የበለጠ ደስ ይለናል ነው ያለው። በጣም ጥሩ ነው። አጼ ሱስኒዮስ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ካቶሊክ እንዲኖር ያደረጉ ናቸው ከ1622 እስከ 1632 በዚህ የተነሳ ከፍተኛ ግጭት እና ደም መፋሰስ ሲፈጠር ባጭሩ ለልጃቸው ለፋሲለደስ ስልጣኑን በ1632 ለቀው ወደ ገዳም ሄደው የራሳቸውን ህይወት የመሩ ናቸው። አጼ ፋሲለደስ ደግሞ closed door policy ወይም ደግሞ አውሮፓውያን እንዳይገቡ በመከልከልና በመዝጋት በ1636 እንደ ግሪጎሪ ዘመን ቀመር ነው ማውራለ ጎንደርን የመሰረቱና ጎንደር የኢትዮጵያ ቋሚ ሶስተኛ ዋና ከተማ እንድትሆን የስልጣኔ እምብርት እንድትሆን ዛሬ የምናየው ትልቅ የሆነ ስጦታዎቹ አብረው እንዲኖሩ ጎንደር ውስጥ ለሙስሊሞች ራሱን የቻለ መኖሪያ ስፍራ ጭምር የሰጡና ሙስሊምና ክርስቲያን መካከል ከፍተኛ የሆነ ግንኙነት እንዲኖር ያደረጉ በዛን ጊዜ የተለያዩ ውጭ ዜጋዎችም እንዲኖሩ ያደረጉ ከሰማንያ ሺህ በላይ ህዝብ የሚሳተፍበት ከተማና ገበያ እንዲመሰረት ያደረጉ በጣም ታላቅ ሰው ናቸው። አብይ ዘሪሁን የሚሰጠኝ ነገር አለ አስተያየት። ያው ብዙ ጊዜ ስለተናገርኩ በዚህ ዙሪያ ላይ ህይወት መሰረት አበበ አኖሌ ሀውልት ይፍረስ ትላለች። መጀመሪያ በሰው ጭንቅላት ውስጥ እናፍርሰው። በሰው ጭንቅላት ውስጥ ከፈረሰ በኋላ እንደውም አንዳንዴ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ወገን ከወገን ጋር ለማናከስ በእቅድ ወያኔ ሀያ ሚሊዮን ውሃ በሌለበት ጤና ጣቢያ በሌለበት እዛ በጣም በሚገርም ቦታ ላይ ለማህበረሰቡ ምንም ነገር የማይፈይድ ሆስፒታል ሰርቶ ብዙ ጊዜ ያለው ጡት ምናምን ማድረግ ይቻል ነበረ፣ እሱ አልተቀመጠም። ስለዚህ ለክፋት የቆመ ሀውልት ተብሎ ማስታወሻ ሊሆን ይችላል። ባይፈርስም ለክፋት ሆን ተብሎ ሰው ይሄንን ያህል ሊከፋ ይችላል። ወያኔ ክፉ ነበረ። ለራሱ ፋብሪካ እየገነባ ይፈርት ማረት ምን እያለ በህንፃ ላይ ህንፃ እየቆለለ የኦሮሞን ስነ ልቡና ለማሳነስ አስቦ ጠባቢ ለው ለነበረው ህዝብ እየሰደበ ያሸማቀቀው ለነበረው ህዝብ አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን ከነ ህይወቱ ከመኪና ኋላ ጎትቶ ስምንት መቶ ሰው በኢሬቻ አምልኮ ስርዓት ላይ ገሎ እስር ቤቱ በኦሮምኛ እንዲያለቅስ አድርጎ ነገር ግን በምትኩ ያቆመልን የኦሮሞን ስነ ልቡና ዝቅ ለማድረግ የጥላቻ ሐውልት ይሄ ነበር የሚል ጽሁፍ ከስሩ እንጽፍበታለን። ቀን አለ አናፈርሰውም፣ እንጽፍበታለን። በደንብ ማስተማሪያ ሁሉ ይሆናል። በዚህ መልክ እናየዋለን። amazing history ነው የሚለው ነፃነት ታደለ ሰላም መምህር የትና የት እያየች ነው? legend ይላሉ ሰሊና ደምረው። ፋሲካ ተስፋ እውነት ነው። እባካችሁ ጥያቄ ጥያቄ ጥያቄ እየጠበቅኩ ነው። ጥያቄዎች ብታነሱልኝ ደስ ይለኛል። በተለይ ከምኒልክ ጋር የተገናኘ አብዲ ሀበሻ አጼ ምኒልክ ጣሊያንን ካባረሩ አጼ ኃይለ ስላሴ ጣሊያንን በድጋሜ እንዴት ላያባረሩ ቻሉ ነው የሚለው። እንግዲህ ድጋሚ ከአርባ ዓመት በኋላ ጣሊያን ተዘጋጅታ መታለች። ተዘጋጅታ የመጣችው እጅግ በጣም ዘመናዊ በሆነ መሳሪያ ነው። የብሪታንያ የአውሮፓ የተለያዩ ሀገሮች ድጋፍ አለ። ሙሶሎኒ ሙሶሊኒ በ1922 ባደረገው ዲስኩር ላይ ኢትዮጵያን እንደሚበቀል ቢናገርም በ1928 ዓመተ ምህረት እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የወዳጅነት እና የንግድ የመልካምነት ስምምነት አድርጓል። ይሄን ተከትሎ ምንድን ነበረ አጼ ምኒልክ የጠበቁት? በቃ ከዚህ በኋላ ማነው አጼ ኃይለስላሴ ከዚህ በኋላ ግጭት አይኖርም የሚል እምነት አዳብረው ነበር። የነበራቸው ሰራዊት በጣም አነስተኛ ነበር። እንደምታየው በደርግ ጊዜ እኮ ሶማሊያ በሶስት አቅጣጫ ገብታ 700 ኪሎ ሜትር፣ በቦረና በኩል 300 ኪሎ ሜትር ቆጥሳ ድንበር ገብታለች። እና እጅግ ዘመናዊ ታንኮች አውሮፕላን ነበረ በዋናነት ምንድን ነው የተባለው? በሰማይ ቢመጡ አይችሉንም ነበር፣ በምድር ቢመጡ አይችሉንም ነበር። በሰማይ ላይ መጡ በማናውቀው ሀገር ብለው አባቶቻችን እደግመዋለሁ። በምድር ቢመጡ አይችሉንም ነበር አሉ። ምክንያቱም አድዋ ላይ በምድር መጥተው አፈር አስበልተዋቸዋል። በባህር ቢመጡ አይችሉንም ነበር አሉ። የሀገሬ ሰው ዋናተኛ ስለሆነ ይህን ሰላቶ እየደፈቀ ይገለው ነበር። በሰማይ ላይ መጡ በማናውቀው ሀገር አሉ አንዱ። ሁለተኛ አስር ሺህ የሚሆኑ ትግርኛ ተናጋሪዎች ከጣሊያን ጋር ሆነው ኢትዮጵያን ወቅተዋል። ባንዳዎች ነበሩ፣ አስካሪስ ትግርኛ ተናጋሪዎች አስር ሺህ የሚሆኑ ሰራዊቱንም ከኋላ ይመቱት ነበረ። ብዙ የተጻፉ ነገሮች አሉ። ብዙም ስለማያስፈልግ ልለፈው፣ ካልሆነ እንትን ነው። ስለ ቱለማ ይነገረን ይላል መስፍን ባሻ። እንግዲህ መጫና ቱለማ የኦሮሞን እንቅስቃሴ በሰፊው እያሰፉ የመጡ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር በሰፊው የተያያዙ ቱለማዎች የኢትዮጵያን ብርት ወይም ደግሞ ማዕከል የሆኑ ናቸው። እሱም በአጭሩ ከርዕሱ ጋር ስለማይገናኝ ነው። ደገሙ ሹመጋ ሰላም ብዝት ይበል መምህራችን ይላል። እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ሰው ጥያቄ ማይጠይቀኝ? አክሊሉ አሰፋ wow ሄደብኝ። በአጋጣሚ አሪፍ ጥያቄ ያነሳ ይመስለኛል። ታሪክን ካንተ መስማት asset ይሰጣል። አብይ ዘሪሁን ይመች ጀግና ነህ ይላል። እስካሁን ላገኝ አልቻልኩም ጥያቄ እንግዲህ ጥያቄ ከሌለ still ቦሩሞዲያ ወሎ ጦርነት ላይ ዮሐንስ ነው ወይስ ምኒልክ ኦ ነኝ እንዴ በሚል ስም ቦሩ ሜዳ ጦርነት ላይ ወደ 30 ሺህ የሚሆኑ ኦሮሞና አማራ ሙስሊሞችን የጨፈጨፉት አጼ ዮሐንስ ናቸው። 17 ሺህ የጎጃም ገበሬም የጨፈጨፉት አጼ ዮሐንስ ናቸው። ምኒልክ ከዚህ ላይ እንዲገኙ ተገደው ተገኝተዋል። ቦሩ ሜዳ ላይ ነበሩ የሸዋ መሪ ሆነው ነገር ግን ጭፍጨፋውን ያከናወኑት በቀጥታ አጼ ዮሐንስ ናቸው። አጼ ምኒልክ ቅድም እንዳልኩ ለሰው ቢያዝኑ እድሜ ይሰጣል ያሉት እግዚአብሔር ይባርክ። እንዲህ አይነት ጥያቄዎች የሚያነሱ ሰዎች በጣም ደስ ይሉኛል። ብዥታን ለማጥራት እኔ ያላየሁትን ነገርም እንድታይ እንድታይ እና አጼ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንድ የሚያቆሙት ነገር የለም። በነገራችን ላይ የሞቱትም በሱዳን ጉዳይ በማያገባቸው ገብተው ነው። ከዚህ በፊት በዚህ ቪዲዮ ላይ አጼ ምኒልክና አጼ ዮሐንስ ንጽጽር ብያለሁ። ስለ አጼ ምኒልክ እልፍ ፍጻሜዎች ማንሳት እንችላለን። በተጨባጭ ገጽ 244 ከ242 ጀምሮ በስፋት የዘረዘርኳቸው አሉ። አጼ ዮሐንስ የለም መስፍነኝ አጼ ምኒልክ በአጼ ቴዎድሮስ ቤተ መንግስት እስከ ስንት ዓመታቸውን የቆዩት ይላል። እንግዲህ በልጅነታቸው ተወስደው አስር ዓመት ነው የቆዩት። ምኒልክ አጼ ቴዎድሮስ ስር መቆየታቸው እንዲማሩ አድርጓቸዋል። ከበረከት ጦርነት በኋላ 1856 ነው የቴዎድሮስ እና ሸዋ የተዋጉት። እንደው ሚልቅ ቴዎድሮስ እዚህ ጋር በጣም ጨክነዋል የሸዋ አማራ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ተወስደው እስከ 1865 አካባቢ ይመስለኛል እዛ ጋር ቆይተዋል ለአስር ዓመታት። አመሰግናለሁ በጣም ሳሙኤል ሳሙኤል ትግሬዎች ደግሞ ጣሊያን ጋር ሆነው የአጼ ምኒልክን ሲዋጉ ነበር ይላል። ትግሬዎች ሳይሆኑ ከትግሬዎች ውስጥ የወጡ ሰዎች ናቸው። ትግርኛ ተናጋሪዎች ከትግሬ ውስጥ የወጡ ወግተዋል። ከኋላም ሰራዊቱ በሚበተንበት ጊዜ እንደገና ተደራጅተው እንዳይመጣ በጣም እንደጨረሱት የተለያዩ የታሪክ መዛግብት ያሳያሉ። አብርሃም በኃይሉ ስለ ምኒልክና አዲስ አበባ መሰራረት ነው የሚለው። ይህንን በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ኢዜማ ጋብዞኝ ስለ አዲስ አበባ ከተማ መሰራረት በጣም በስፋት ጥናታዊ ጽሁፍ አቅርቤ ያለው ከዶክተር አልማው ክፍሌ ጋር ስለዚህ እሱን ማየት ይቻላል። ሞጋሳና ጉዲፈቻ difference ኡ ምንድን ነው ይላል ተመስገን ስዩም። ባጭሩ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችንም አብረን እየተማማል እንድንቆይ ነው። ጉዲፈቻ አንድን ግለሰብ ወስደህ የራስህ ስታደርገው ነው። ለምሳሌ ከአማራ ወይ ከሲዳማ ወይ ከትግራይ የመጣን ሰው ኦሮሞ ወስዶ የራሱ ልጅ አድርጎ እኩል ሲያሳድገው ጉዲፈቻ ይባላል። ሞጋሳ አንደኛ የስም አወጣጥ ስርዓት ነው። በሌላ በኩል ሞጋሳን በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከተው አንድን ማህበረሰብ ወደ ኦሮሞነት መቀየር። ለምሳሌ ጋፋት የሚባለው ማህበረሰብ ዛሬ የለም። የሌለው ለምንድን ነው? በ assimilation በመዋሃድ በኦሮሞ እንቅስቃሴ Oromization ነበር። ስለዚህ ያንን ሙሉ በሙሉ ወደ ምን ቀየረው? ወደ ኦሮሞ ማህበረሰብ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ሲቀየር ደግሞ ሞገሳ ወይም ሞጋሳ ይባላል። ሊሙ ኢናሪያን መውሰድ እንችላለን። ኢናሪያ ደቡብ ነው። ይህ ወለጋ አካባቢ ያለው ኢናሪያ የምንለው ኢናሪያ ሂናሪዮ ደቡብ ነው። predominantly ultimately ደቡብ ነው። ግን የሊሙ ኦሮሞ ከወጋውና ካሸነፈው በኋላ በሊሙ ኦሮሞ ማንነት ውስጥ ተዋጠ። ኢናሪያ የሚባለው የደቡብ እንትን ጠፋ። ኢናሪያ የለም። ስለዚህ ኢናሪያ ወደዚህ ሲገባ በሞጋሳ ስርዓት ነው የገባው። ስለዚህ አንድ ሰውን ማቀላቀል individual assimilation ጉዲፈቻ ሲባል፣ clan assimilation ደግሞ ሞገሳ ይባላል። ተመስገን ስዩም በጣም ነው የማመሰግነው። ፍጹም አንዱ ዓለም የምኒልክን ታሪክ እንደዚህ ያበላሸው ማን ነው? ምንስ ተፈልጎ ነው ይላል። እንግዲህ መጀመሪያው ላይ ጠቅሻለሁ። ኦነግ እና ወያኔ ናቸው። ጸሐፊው ወይም ደግሞ ደራሲው ኢትዮጵያን ማፍረስ ተፈልጎ ነው። የአማራው ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሶስተኛው ነው። ይሄ ማህበረሰብ ከብዙ ማህበረሰቦች ጋር ከተጋጨ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በእርስ በርስ ጦርነት ትፈርሳለች። እንደ ሶሪያ፣ እንደ ሊቢያ፣ እንደ የመን፣ እንደ ሶማሊያ። ስለዚህ አታድግም። የልማት ፍጻሜዎች አይኖሯትም። ጠንካራ ሆነ አባይን መገደብ አትችልም። ጠንካራ ወታደራዊ ኃይል መያዝ አትችልም። የአፍሪካ ህብረት መዲናነቷ በእርስ በርስ ግጭት ምክንያት ይነሳል። ምክንያቱም የጦርነት ቀጠና ከሆነች የአፍሪካ ህብረት ዛሬ ለብዙ ሰዎች የስራ ዕድል የፈጠረው ሰፊ የሆነ ገቢ የሚያመጣል የዶላር ፍሰት ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ የሆነው አይኖርም። ስለዚህ በአጠቃላይ በጣም ሰፊ የሆነ እቅድ ነው ዚድ ጀርባ ላይ ያለው። የምዕራብ ኃይሎች አሉ። ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝብ ክብርና ኩራት ናት። ይሄ ሁልጊዜ የሚያናዳቸው ኬኬኬዎች አሉ። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ኩክሉክስ ክላን የሚባሉ white racist secret organization which stood against the racial equality of the blacks ለጥቁሮች እኩልነት የጥቁሮች እኩልነት የሚያበሳጫቸው የሚያንገበግባቸው እንደ ጆርጅ ፍሎይድን እዚህ ላይ ረግጦ እንዳይተነፍስ አድርጎ እስከገደለው ያ የነጭ ጥላቻ ነው። ጥቁሮች ላይ ያለ ጥላቻ እስካሁን የቀጠለ እና እንደሱ አይነት ኃይሎች የጥቁሮች ጀግነት የጥቁሮች ትልቅነት እንዲነሳ አይፈልጉም። ብዙ ጊዜ በኳስ በእግር ኳስም አይተሃል እና ይሄ ነው። ሰላም ጋሼ አስፍቸው ተስፋ እግዚአብሔር ይስጥል አመሰግናለሁ። ሰይድ አለም ጀግና ይላል አመሰግናለሁ። መሰረት አበበ ከልብ አመሰግናለሁ ነው የምትለው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ስለ ቱለማይ ነገርን ተደግሟል። ሰላም ብዚት ይበል። አክሊሉ አሰፋ የዘመነ መሳፍንት የሚባለውን ያስተዳደር ዘመን እንዴት እንደነበር አብራራልን ነው የሚለው። በአጭሩ ዘመነ መሳፍንት ከ1769 እስከ 1855 የተካሄደ ጊዜ ነው። ከ1769 እስከ 1855 እንዲያከተም ያደረጉት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። የኢትዮጵያ የየአካባቢው ገዢዎች እርስ በርስ የሚዋጉበት ነው አንዱ መገለጫው። ሁለተኛው ግብፅ ዘ survival of Ethiopian independence ን የተፈታተነችበት ጊዜ ነው። በተለያየ አቅጣጫ ኢትዮጵያ አስገብታ ከጎጃም ጋር ተዋግታለች። ካሳ ኃይሉ አጼ ቴዎድሮስ ገና በፖለቲካ ሽፍትነት በኩርፊያ ላይ ያሉ 1848 ደባርቅ ላይ የተዋጉበት ገበሬው ከአራሽነት ይልቅ ምክንያቱም አራሽ ከሆነ የሚደፈር ስለሆነ መሳሪያ ይዞ መሸፈትን የሚመርጥበት ጊዜ እርሻ በጣም የወደቀበት ኢትዮጵያ የተከፋፈለችበት የየጁ ኦሮሞዎች ጎንደር ዘመነ መንግስት ውስጥ ገብተው ከአሊ ጓንጉል ጀምሮ እስከ አሊ አሊ አሉላ 1853 ቴዎድሮስ እስካሸነፈው የነበሩበት ጊዜ ነው። ይሄ more of የታሪክ ታሪክ ላይ የሚያተኩር ነው። በጣም ጥሩ ነው። እሱ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንዱ ጠባሳ ነው። የራሱ የሆነ በጎ ገጽታዎችም እንደነበሩት ግን መካድ አይቻልም። ቪቫ ታዬ ወዲ ንጉሴ በጣም ነው የማመሰግነው። ቅድም አይቼዋለሁ። ዜር ኢዝ ኖ ዋን ስቶፕ ቱ ዩ ኤንድ መራራ እውነት በጣም ወድጄ ያነበብኩት መጽሐፍ ነው። ታንክ ዩ ትላለች ህይወት። በእጅግ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ በፍጥነት እየሄደ የሚያስቸግር ነገር ሆነና ኦሮምኛን በሀሁ ፊደል መጻፍ አይቻልም እንዴ? ፋሲል አረዶ አሁን ኦሮምኛ እችላለሁ። መጻፍና ማንበብ በላቲን ከተጻፈበት ጊዜ ጀምሮ በነገራችን ላይ ክፋት ካልሆነ በስተቀር እንኳን ኦሮምኛን ቀርቶ እንግሊዝኛን በእንግሊዝኛ መጻፍ ተችሏል። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ በቃላት የዳበረ አንዱ ቃል ሲጻፍ ብዙ አይነት ትርጉም የሚኖረው እንግሊዝኛ ተጽፏል። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። ምክንያቱም ቃላትን የምናወጣው በመተርጎም አይደለም፣ ከአገባቡ አይተን ነው። ዋናና ዋና ይለያያሉ። ለምሳሌ ከመዋኘት ጋር የይዞ ካስቀመጠው ሰው ዋና መሆኑ ይታወቃል። ከአለቅነት ጋር ካስቀመጠው ዋና መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የኦሮምኛ ፊደላትን መርዘም፣ በነገራችን ላይ ላቲን ራሱ ከአማርኛ የተወሰደ ነው፣ ከግዕዝ የተወሰደ ነው፣ ከትግርኛ የተወሰደ ነው፣ ከሳባዊ ፊደል የተወሰደ ነው። ባለፈው ይህንን ተንትኛለሁ። ስለዚህ በሚገባ ይቻላል። ኤጋ አኒሲ ወጂን ዋን ሂን ሶዳቲን አኒ ዋቀዮ ኬቲ ሂናይን አኒ ሲን ገርጋራ አኒ ሲን ጀቤሳ ኢሬ ቀጀልማ ኮ ኢሳ ሚርጋቲን ኦል ሲንገባ አናሲሞስ ነሲብ በሚገባ ኦሮምኛውን ማን ግዕዙን ወደ ኦሮምኛ ተርጉሞ መጽሐፍ ቅዱስ ጽፈዋል። በሪሳ የሚባለው ወደ አማርኛ ሲተረጎም ንጋት የሚባል ጋዜጣ ነበር በ1969 አካባቢ በዚህም ሙሉ በሙሉ ይጻፍ የነበረው መሰረተ ትምህርት ይጻፍ የነበረው በእንትን ነው። ጠ የሚባለው ፊደል አለ በጣጣ ጣ ጠጡጢ ጣጤጥጦ እሱን ደ ላይ መካከል ላይ ጭረት በማድረግ ወይም ከላይ ቀንድ መሰል ነገር በማውጣት ይጻፍ ነበር። ስለዚህ በሚገባ መጻፍ ይቻላል። እንዳይጻፍ የተደረገው ሄጄ ነበር በርሊን ላይ እና ኃይሌ ፊዳ ይህን የጠነሰሱበት አዳራሽ አለ። በነገራችን ላይ ጠንሳሹና የሰጣቸው ሰው ጀርመናዊ ነው። ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ላቲን እንደውም እዛ ጠፍቷል አውሮፓ ውስጥ እና እሱን እዚህ ጋር ለማድረግ ነው። ኦሮምኛን በኢትዮጵያዊ የጋራችን በሆነ ፊደል መጽሐፍ ምንም አያስቸግርም። በሚገባ ዜና ያነቡበት ነበር። ዜና እኮ ይነበብ ነበር በደርግ ጊዜ በሚገባ ዜና በኦሮምኛ ይነበብ ነበር እና በደንብ አሁን ካለው ፍጥነት ባልተናነሰ በማንኛውም መደበኛ ፍጥነት ይነበብ ነበር እና ችግር አልነበረም። ስለ ጌጃ ገርቦ ንገሩኝ በአድዋ ጦርነት ይላል። እንግዲህ የግለሰቦችን ብዙ ናቸው በአድዋ ጦርነት የተሳተፉ እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እነዚህ እያንዳንዱን ያው ትንሽ ጉግል አድርጎ በእነሱ ላይ የተጻፉ ታሪኮችን ማየት የበለጠ እውቀት ይሰጣል። አሌክስ የታሪክ ትምህርታችን በራሳችን የታሪክ ምሁራን ሳይዛባ ተጽፎ ትውልድ ራሱን ማንነቱ እንዲያውቅ የሚደረገው መቼ ነው ይላል። የመጀመሪያው ነገር ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ስንችል ነው። national consensus መሰረታዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ለምሳሌ ታሪክ ሞራላችን የሚገነባ የሚያጠነክር የሁሉንም ብሔረሰብ ሞራል ከፍ የሚያደርግ እንጂ እንደ አኖሌ ሐውልት ሞራል የሚሰብር አይደለም። ብለው አንድ ጊዜ ማናቸው በጣም ታዋቂ የኦሮሞ ምሁር ጽፈው ነበረ። በሚገርም ሁኔታ ኦቦ አዲስ አረጋ ቂጤሳም ይህንን በማዳበር የጻፉት ምርጥ ጽሁፍ ነበር። እንደውም አንድ ጊዜ share አድርጌው ነበር እና የሚሰብረን ሳይሆን የሚያጠነክረን ታሪክ እንዲጻፍ ብሔራዊ consensus ክፉ እንጻፍ ካልን ኦሮሞ የሰራው የኦሮሞ ጠሩኞች ህዝቡ አይደለም። የኦሮሞ ጠሩኞች የሰሩት ክፋት እግዚኦ ሚያስብል ነው። የአማራ ጦረኞች፣ የትግራይ ጦረኞች የሰሩ ክፋት ጊዜው የሚያስብል ነው። ከጻፍን የሁላችንም ልንጽፍ ነው እስከ ሰፈር። ይሄ ደግሞ ትውልዱን አይጠቅመውም። ትውልዱን የሚጠቅመው የአሜሪካን pattern፣ የብሪታንያን pattern፣ የተለያዩ ያደጉ ሀገሮችን pattern ተቀብለን ስንሄድ ነው። እነሱ ለእነሱ ጥሩ ነው እያደረጉ ለእኛ መጥፎን ይሰጣሉ። የአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት ላይ እንኳን ቴክሳስ ዋና ከተማ ኦስቲን ሄጄ ያየሁት ወደ 9 ሺህ በላይ ሰው ተገዳድሎ አምስት ዓመት ሙሉ ተዋግተው ግን ምንድን ነው ያሉት ለአሜሪካ አንድነት የተከፈለ መስዋዕትነት ብለው ዘጉት። እዛ ተጽፏል። ኦስቲን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ካፒቶል ላይ ካፒቶል ካፒታል ያለው አንዳንዶች ካፒቶል ነው። እሱ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና እነሱ የጻፉት ታሪክን አብርሃም ሊንከን አሁን እጅግ ከምኒልክ ጋር የማይገናኝ በጣም አነጋገሩ የወረደ ሆኖ ነገር ግን አብርሃም ሊንከንን አሜሪካን በማዋሃዱ ልክ ምኒልክ በርካታ የኢትዮጵያን ክፍል ተበታትነው የነበረውን ልክ እንደ አሜሪካ በማዋሃዳቸው ግን መልካሙን ነው የጻፉት። ዴንማርክና ስዊድን ተራርደዋል። ነገር ግን በዓለም ላይ የመጀመሪያ ወንድሞቻችን ናቸው ነው ያሉት። ስለዚህ የታሪክ ትምህርትን ዓላማ መሰረት አድርገን ከጻፍነው አሌክስ አሌክስ የታሪክ ትምህርት ዓላማ መሰረት ተደርጎ ያለፈውን በማጥናት የዛሬውን በጥሩ ሁኔታ ለመገንባት ነው። ዛሬን በጥሩ ሁኔታ ለመገንባት የሚል ትልቅ የታሪክ cornerstone አለ፣ milestone አለ፣ springboard አለ፣ foundation አለ፣ base አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው the ultimate the main the major the supreme the superior the supra the utmost ተብሎ የሚቀመጠው ትልቁ እንትን ዛሬን መገንባት ነው። የእኛ ታሪክ ዛሬን እየገነባ ነው ወይ የሚለው ብቻ ክርክር አያስመጣም። እያፈረሰ ነው፣ ዛሬን እያፈረሰ ስለሆነ የሚገነባ ታሪክ እንጻፍ የሚሉ ጭንቅላታቸው በብር ያልበሸቀጠ፣ ህሊናቸው ደም ለማፋሰስ ያልቋመጠ፣ ለኢትዮጵያ ገበሬ የኢትዮጵያን ችግር ምን እንደሆነ የተረዱ ታሪክን በዚህ መልክ ብንጽፍ ትውልዱን የበለጠ አፋቅረን ኢትዮጵያን አጠንክረን እናደርጃለን የሚሉ ጠንካራ ምሁራን ሲሰባሰቡና እነዚህ ምሁራን ታሪኩን ሰብስበው እንደየሁኔታው ሰድረው መጥፎ ለመማሪያ ብቻ በሚሆን መልክ በጎ ግን ጎልብቶ የሚጻፍበት consensus national consensus ስንፈጥር ይሆናል። ከዚህ ውጪ እርቅም ከተባለ ሁላችንም የሁላችንም ቀደምቶች በድለዋል እና national reconciliation ብሔራዊ መግባባቱ ወደ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ወይም ብሔራዊ እርቅ ይወስደናል። ከተግባባ እንታረቃለን። ለምሳሌ ባልና ሚስት ቢጣሉ መጀመሪያም ምን እንደምታደርጋቸው ታግባባቸዋለህ። ስታግባባቸው ይታረቃሉ። ብሔረሰብ ከብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጣልቶ አያውቅም። ይህን እኮ ያውቃሉ። ሁሉም ጽንፈኞች ብሔረሰብና ብሔረሰብ ህዝብና ህዝብ ተጋይቶ አያውቅም ይላሉ። ሁሉም ጽንፈኞች መደብ ገዢ መደብ እንደሆነ ያውቃሉ። ገዢ መደብ ደግሞ በመላው ዓለም እንደበደለ ያውቃሉ። በገዢ መደብ ጥፋት ብሔረሰብ እንደማይጠየቅ ያውቃሉ። ምክንያቱም ብሔረሰብ ተጠቃሚ አይደለምና። በምኒልክ ጊዜ የአማራው ክልልና የኦሮሚያን ክልል ብናወዳደር በደንብ ያደገው ኦሮሚያን እንደ ወያኔ የራሱን ክልል አላሳደገም አላሳደጉም ምኒልክ። ስለዚህ መልካሙን ነገር ወስደን ከሄድን ማህበረሰቡ ምኒልክ የተወለዱበት ቦታ ሄጃለሁ በአይኔ እግዚአብሔር ይመስገን በአይኔ በብረቱ ሄጄ እንኳን አየሁት የምኒልክን ቦታ አስራ ሁለት ቀን መንዝማማን መንዝላሎን እዛ ጋር የተወለዱባቸውን ቦታዎች የንጉሥ ኃይለሥላሴን ቤተ መንግስት ህዝቡን ስመለከተው እንደዚህ አይነት የተጎሳቆለ መንገድ ያለበት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቼ አላውቅም። በትንሽ መኪናም ሄጃለሁ፣ በባስ ውስጥም ገብቼ ሄጃለሁ። መዞር እያቃተን ባሱ ማዞር አቅቶት መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ አስር ጊዜ ወደኋላ እየተመለሰ ሰው እየወረደ ሾፌር ብቻ እየሄደ የሚሄድበት ቦታ አይቻለሁ። ስለዚህ ምኒልክ እንዲነበሩ አካባቢ የሚል ነገር አልነበራቸውም። ስለዚህ ያ ማህበረሰብ ከማንም በላይ ተጎጂ ነበረ፣ ተጎጂ ነበር። ስለዚህ ተጎጂ የነበረው ማህበረሰብ ስለሆነ ታሪኩን ይሄንን ጭምር ነው የምናመጣው። ከገዢ መደብ ጋር አያይዞ የተወሰነ ነገር ጽፎ ማለፍ ይቻላል። ህዝብ በዚህ ውስጥ ምንም role እንደሌለው በሚገባ አስቀምጦ ህዝብና ህዝብን በማያጋጭ መልክ መጻፍ ስንችል ነው። ካድሬ የጻፈው ታሪክ ታሪክ ሊሆን አይችልም። ኢስታብሊሽመንት ሂስቶሪያንስ የጻፉትም አይሆንም። ethnonationalist historians የጻፉት አይሆንም። ማርክስ ሂስቶሪያንስም ታሪክ በሙሉ የመደብ ትግል ታሪክ ነው ብለው class struggle ነው the history of class struggle ያሉትም አይሆንም። እንደነ ተስፋዬ ግብረ እባብ ያሉት writing of history ሳይሆን invention of history ታሪክን መፍጠር የጻፉትም ታሪክ አይሆንም። ከዚህ ተጣርቶ liberal historians የሚባሉት ቁጭ ብለው ለትውልድ አስበው በህሊናቸው ተመርተው ፈሪሃ እግዚአብሔር ፈሪሃ ዋቃ ፈሪሃ አላህ ኖሯቸው በሚገባ የሚጽፉት ታሪክ የሚጻፉበት ቀን ይመጣል። አቢ ቦጋለ እናመሰግናለን። በአጋጣሚ ሞክሼ ባባት እንግዲህ ጋሽ ከመራራ እውነት ውጪ ሌላ መጽሐፍ አለህ ወይ ነው። በሂደት ላይ ናቸው። ነገር ግን አሁን ባለው ጸረ ታዬ ዘመቻ አላወጣቸው። እውነቱን ለመናገር ጨርሻለሁ። ጓደኞቼ አይተውታል፣ ምሁራን አይተው ተችተውበታል። ነገር ግን አላወጣውም። አቆያለሁ። አምስት መጽሐፍት አሉ። አራት ነበሩ። አምስተኛ አሁን በጣም ሄጃለሁ። በተለይ በፖለቲካ ታሪክ ላይ ለብቻው ራሱን አስችዬ። ስለዚህ እሱን እንትን ብያለሁ። የፋሲልን ጥያቄ መልሻለሁ። ሳሙኤል ሳሙኤል ትግርኛ ተናጋሪ ትግሬዎች ናቸው፣ ሌላውን አናቅም የሚል ነገር አለ ከስር የተጻፉት። እሱ ጥሩ አይደለም። የአጼ ምኒልክና የዘመነ መሳፍንት የሚያመሳስላቸውና የሚያቃርናቸው ጉዳይ ነበሩ ይላል። እንግዲህ ከዚህ በላይ እንዳልቆይ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እኔ ብቆይ ደስ ይለኛል። እኔ ታሪኩን በሚገባ ባወሳ ደስ ይለኛል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ገራም ልጅ እናትም አትወደውም። ከጊዜ ወደ ጊዜ መልካም ነገሮችን ስታቀርብ በትርክት ሰዎች ሰዎችን ስለሚያዛቧቸው የተነሳ በታየ ላይ መልካም አመለካከት ከነበራቸው ሰዎች ውስጥ የማይናቅ ቁጥር ያላቸው አመለካከታቸውን እየቀየሩ ነው። ለሰው ብለህ ባትኖርም የአንተ እውነት ጊዜ ጠብቃ የምትወጣ ቢሆንም እውነት ዋጋ በምታስከፍልበት ሰዓት ግን አንዳንዴ ዝምታ ይመረጣል። እስካሁን አብራችሁኝ የቆያችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እጅግ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር እድሜያችሁን፣ ጤናችሁን፣ ቤተሰባችሁን ሁሉ ይጠብቅ። ኢትዮጵያ ውስጥ የድሮ ፍቅራችንን ይመልስ። አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ቀደምቶቻችን ያቆዩንን ፍቅር ይመልስ። እግዚአብሔር ይክበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ትላንት አንድ ነገር ውብ በእናታችሁ ሳትወጡ ትላንት አንድ ያልኩት ነገር ነበርና ይሄ የጥፋት ዘመን የሚባል በሙሉ ቀን ተስፋ የተጻፈ መጽሐፍ አለ እና የጥፋት ዘመን ላይ ብዙ ጊዜ ትላለ ትለናለ መጽሐፉን አመጣለሁ ብለህ አለኝ አንዱ በውስጥ የጠፋኸው እውነት ስላልሆነ ነው ብሎ ነበርና ላሳያችሁ። ገጽ 247 ላይ አባሪ ሶስት በጣም ብዙ ናቸው። ምን ይላል? በወያኔ ጊዜ ነው መጽሐፉ። በነገራችን ላይ ከ1983 እስከ 2007 በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ዘር ማጽዳት ነው የሚለው። በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። በጥናት ላይ የተደገፈ ነው። ስም ይዟል። በጣም አሰቃቂ የሆኑ ምስሎች ውስጡ ተካተውበታል። ይህን የጥፋት ዘመን እንድታነቡት በዚህ አጋጣሚ የሙሉቀን ተስፋውን እጋብዛለሁ። በጣም ለፍቶ ነው ሄደው በአስቸጋሪ ውስጥ ሁኔታ ውስጥ ነው፣ ከትንሽ ቦታዎች ውስጥ ነው። እናም ይላል ገጽ 247 ላይ በምስራቅ ሐረርጌ ጋራ ሙላታ ጅሌቻ በ1984 ከተገደሉ 32 አማሮች ከፊል ዝምዝርዝር ከዚህ ቀጥሎ ቀርቧል። ሁሉም በአንድ ጊዜ በጥይት በአንድ ሰዓት ውስጥ የተገደሉ ናቸው ይላል። ይሄንን ታገኙታላችሁ። በጣም ያሳዝናል። ዝርዝራቸውን የ የሀያ ሰባቱን አውጥቷል ከሰላሳ ሁለቱ መካከል የት የት እንደተገደሉ ያሳያል። ድሬዳዋ ደግሞ ከመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ጋር ተያይዘው የተገደሉት ይህን ዝርዝር ታዩታላችሁ። እንደገና በምዕራብ ሐረርጌ ከአንድ መቶ የሚልቁ ሰዎች በየጊዜው የራስ ቅላቸው የተቆራረጡና ጥቂቶቹ ደግሞ በጥይት የተገደሉ ናቸው። ተመልከቱ። ምዕራብ አደርጌ ውስጥ በዘመነ ወያኔ ራስ ቅላቸው ተቆርጦ የተገደሉ በርካታ ከመቶ በላይ ሰዎችን እዚህ ጋር አስቀምጧል። ከዛ አልፎ በልበልቲ በሚባል ሀብሮ ወረዳ የተገደሉትን ደግሞ ሀያ የአማራ ወገኖች ከነስም ዝርዝራቸው አስቀምጧል። መቻራ ዳሮስ በወረዳ የተገደሉትን እንደዚሁ ያሳያል። አንጫር ወረዳ የተገደሉትን አስራ አራት ሰዎች ያሳያል። እያለ እያለ ሄዶ በአንድ ጊዜ ደግሞ ከሁለት መቶ በላይ ሰዎች የተገደሉበትን በወለጋ የተገደሉትን ሰዎች ዝርዝር እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። በጣም በስፋት አስቀምጧል። በተለይ በወለጋ የተገደሉ ሰዎች ዝርዝር ከሚለው ውስጥ 108 ሰዎችን አስቀምጧል። ጃዊ አማራ ክልል በህክምና ጦት የሞቱትን አማራዎች ቁጥር ያስቀምጣል። ዝርዝሩ ያታክታቸዋል። በጣም በማስረጃና በመረጃ ደግፎ አስደግፎ ከነቦታው ከነጾታቸው ከነእድሜያቸው ጭምር የተገደሉትን ነው። የአፋር ዞን ውስጥ የተገደሉ አሉ። መተከል የተገደሉ የአማራዊ ዝርዝር አለ። ጉራ ፈርዳ የተገደሉ የአማራዊ ዝርዝር አለ። ይሄ እንግዲህ እስከ 2007 ብቻ ነው። ወያኔ እስከለቀቀችበት እስከ መጋቢት 2010 የተገደሉት ደግሞ ሲጨመርበት ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ይታያል። ብዙ ጊዜ ወደ አማራው ታዳላለህ እባል የነበረው እባል የነበረበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሶስት አውዶች ላይ በዋናነት አተኩረዋል ጠላቶቻችን። አንደኛ የአማራውን ህዝብ መግደል፣ ማፈናቀል፣ ጥላሸት መቀባት፣ አማራው በማህበረሰብ እንዲጠላ ማድረግ፣ በድምሩ የእርስ በርስ ጦርነት ተነስቶ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ማድረግ አንደኛው ነው። ሁለተኛው ሰማንያው ማህበረሰብ የሚግባባበት ቋንቋ አማርኛ ነው። ሌላ ካላችሁን ኦሮምኛ ልክ እንደ ቻይንኛ ነው። ቻይንኛ በዓለማችን የመጀመሪያው የሚነገረው ቋንቋ ነው ቻይንኛ። ዓለም ግን በቻይንኛ የመንደሪን ቋንቋ ሊግባባ አይችልም። ከእንግሊዝኛ በላይ ነው ቁጥራቸው በዓለም ላይ ካለው ተናጋሪ። ግን ዓለምን የሚያግባባው እንግሊዝኛ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ስንመጣ ሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ልዩነት የሚነገረው ቋንቋ አማርኛ ነው። ስለዚህ አማርኛ በማጥፋት ትውልዱ እንዳይነጋገር ማድረግ፣ ፓርላማ ውስጥ ገብቶ በጋራ ህግ አውጪ ውስጥ ሌጅስሌቲቭ ውስጥ እንዳይመክር፣ በአስፈጻሚ ውስጥ executive ውስጥ በጋራ እንዳይነጋገር በ judiciary ህግ ተርጓሚስ በጋራ እንዳይነጋገር ሁለተኛው የተዘመተበት አማርኛ ነው። ሶስተኛው የዘመቱበት የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። አሜሪካ ለታሪክ የምትሰጠው ግምት ለናሳ የምርምር ማዕከልና ለፔንታጎን ከምትሰጠው ግምት ጋር እኩል ነው። ታሪክን ተማሪዎች በሚገባ እንዲማሩ ያደርጋሉ። ታሪኩን የማያውቅ ሰው አይደንቲቲ ያጣል፣ ማንነት ያጣል። ትላንት የለውም፣ ባዶ ይሆንበታል። ትላንት ትላንት አስፈሪ ይሆንበታል። በዚህ ጊዜ የስብና መሸርሸር ይመጣና የስብና መውደቅ ይመጣል። ስለዚህ ሶስተኛው ትልቁ ትግል ያደረጉት ታሪክ ትምህርትን መጣል ነው። አሁን እያናጨን ያለው ታሪክ እኮ ነው። እዚህ ጋር እስቲ እንመልከት። ዛሬ እውነት እነጋገር ተብሎ ያለው ትውልድ በአጭሩ ለመዝጋት እኮ ታሪክን ይቀላል ነበር። ዛሬ ያለው ትውልድ አሁን ካለው ብሔረሰብ ፈልጎ ተወለደ ወይ? አንተ ይህንን ትውልድ የምታሳድደው አንተ ካለህበት ቤተሰብ የተወለድከው በፈጣሪ ፍቃድ እንጂ በአንተ ምርጫ ነው ወይ? በምርጫው አንተን ጠልቶ ያልመጣውን ሰው ልትጎዳው የምትችልበት ምንም ምክንያት የለህም። አባትህና ወንድምህ በሰሩት ወንጀል አባትህና ወንድምህ ይታሰራሉ እንጂ አንተ ባልነበርክበት ውስጥ አትከሰስም ዛሬ። ስለዚህ ባልነበረበት ዘመን ውስጥ ይሄ የነበረው ትውልድ ምን አደረገህና ነው የምትነካው የሚለው ጥያቄ ይጠይቃል። ቡና ለቅሞ ስለኖረ አንተ ሲፈስ ዝም ብለህ ያየኸውን በየቦታው መመስከር ይችላል። አንተ ማታርሰውን ስላረሰ አርሶ ስላበላ በየቦታው መናገር ይችላሉ። አታርስም፣ መዓት መሬት አለ፣ ክፍት መሬት ከብት ስታስግጥበት የምትውለው ግን ከብት ፈጽሞ ማይሰማራበት አለ። ይሄንን አርሶ መልሶ እህል ስላቀረበ፣ ስላስተማረ፣ ስላከመ፣ በ public service ውስጥ ገብቶ ስራዎችን ስላሳለጠ፣ አጠገብ መጥቶ ሆቴል ከፍቶ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ከፍቶ በዛ ውስጥ የስራ እድል ስለሰጠ፣ ጋብቻ ነ ደሜነ ብሎ ስለተጋባ ደሜነህ ብሎ ስለወደቀልህ ሀገር ስትወረር በአንተ በኩል ተወረረች እኔ ምን አገባኝ ሳይል ዳር ድረስ መጥቶ ስለሞተ ይህን ስታሳደው ዝም ልበል? ይሄ ነው አላስተኛ የሚለኝ። ይሄ ነው አስር ጊዜ ፌስቡክ አቆማለሁ እያልኩ እንድመለስ የሚያደርገኝ። ሌላውን እኮ አቆምኩ ጀግኖቼ፣ ስራዬን አቆምኩ። እንደኔ አይነት ጠንካራ ወሳኝ ሰው የለም በፖለቲካ ምክንያት። ሌላ ምንም አይደለም። ሂልቶፕስ አካዳሚ በህይወቴ ካስተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ ጥራት ያለው ትምህርት የሚሰጥበት የተማሪዎች ስነ ምግባር በከፍተኛ ደረጃ የሚገነባበት እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ግብዓት የሚጠቀም በእያንዳንዱ ሰዓት ቁጥጥርና ክትትል ያለበት በስነ ምግባር እጅግ እጅግ እጅግ የበለጸጉ ተማሪዎችን ተማሪዎች የተፈጠሩበት ምርጥ አስተማሪዎች ስለሚመለመሉ ሂልቶፕስ አካዳሚ ቡራዩ እጅግ በጣም የተለየ ነው። principal ነበርኩኝ እዛ። ከዛ ያቆምኩት በፖለቲካ ምክንያት ነው። እጅግ የምወደው ባለቤቱ እየወደደኝ፣ superintendent ከሚፈለገው በላይ እያከበሩኝ፣ አብረውኝ የሚሰሩ principal ኦችና የስራ ባልደረቦች መምህራን እየተዋደድን ነው የተውኩት። ትልቅ ውሳኔ አይደለም? ሁለተኛው መድረክ ላይ ግጭት ተፈጠረ። በማይመለከታቸው አንድ ሰው ተናግረው የመድረክ ንግግር ክርክር አይደለም። ክርክር ቢሆን ማንንም ሰው ከኋላ የመናገር እድል ቢኖረኝ የመናገር እድል በሌለኝ ቦታ ሰው ከቤቱ ተዘጋጅቶ የመጣውን ብቻ በሚናገርበት መድረክ ላይ በማይመለከታቸው ገብተው እኔን መምታት ጀመሩ። ተጋጭን። ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ነገር አየሁ፣ አቆምኩ። ከዛን ቀን ጀምሮ መድረክ የሚባል በምንም ተአምር አዲስ አበባ ውስጥ እጠራለሁ አልሄድም። ቴሌቪዥኖች ይጋብዙኛል። ለመታየት ቢሆን ቴሌቪዥን ላይ ቀርብ ነበረ። አልፈልግም። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይጋብዘኛል፣ ዋልታ ይጋብዘኛል፣ ናሁ ይጋብዘኛል። የተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች፣ የተለያዩ ኤፍኤሞች፣ የተለያዩ ሬዲዮች። አልሄድም። የውሳኔ ሰው ነኝ። አልሄድም መድረኮች ላይ አልኩ፣ ብዙ ቦታዎች ላይ ቀረው። ለክብር ግን ለክብር ስል የሄድኩባቸው መድረኮች አሉ። ክፍለ ሀገር ለክብር ስል ለህዝብ ክብር ስል ለህዝብ ፍቅር ስል ህዝብን ለማሰናኘት ብቻል ስል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አግኝቼ መልእክት ለማስተላለፍ ስል ይጃለሁ። አላደርገውም። ዛሬ ለምሳሌ ዛሬ ደብረ ማርቆስ ተጠርቻለሁ። ምረቃ አለ፣ የዘይት ፋብሪካ ምረቃ አለ። ስለዚህ እንድበር ወደዛ እና እንድሄድ ተጠይቄያለሁ። እምቢ ነው ያልኩት። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ ግን አልሄድም። ምክንያቱም ጥላቻው ሰፊ ሆኗል። ልቤን እግዚአብሔር እስከሚያሳይ፣ እውነቴን ፈጣሪ እስከሚገልጽ፣ እውነቴን ትውልድና ጊዜ እስከሚገልጽ ድረስ አልንቀሳቀስም ብዬ ቀርቻለሁ። ብገኝ ደስ ይለኝ ነበር። በጣም አይቼው ማርቆስ አካባቢ ያለውን ቦታ ባየው በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ቦታ ማየትም ነው፣ ሀገርንም ማወቅ ነው፣ ከህዝብም ጋር መተዋወቅ ነው። ግን ቀረው። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ የውሳኔ ሰው ነኝ። ብሄድ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። ብድግ ብዬ ተነስቼ ብሄድ እዚህ ላይ ጥሪ ተደረገልኝ። አልሆ አይሆንም፣ እጅግ ወዳችኋለሁ፣ እጅግ አከብራችኋለሁ። ግን አንድ ሰው ቢያስቀይመኝ በተፈጥሮ የቅያሜ አልችልም፣ መደፈር አልፈልግም። ስለዚህ አንድ ሰው ቢያስቀይመኝ በጣም ላስቀይመው ይችላለሁ። ያ ደግሞ ወደ መጥፎ ነገር ሊመራ ይችላል። ለዚህ ስል እንደተዋደድኩ ቀን መጥቶ እውነቴ ላይ ፀሐይ እስከሚወጣ አምላክ እስኪፈርድ አምላክ እውነቱን እስኪናገር ሁልጊዜ ነው ምላችሁ አምላክ ይፍረድብኝ ምለው በንጽህና ስለምተማመን ነው። ልቤን ስለማውቀው ነው። ህሊናዬን ስለማውቀው ነው። ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዕዳ አይቀበለውም፣ ባለዕዳ አይቀበለውም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጨርሳለሁ ካልኩ በኋላ እንደገና አሰፋሁት። ክበሩልኝ። ደህና